दिल का दा दिता नी तू चिल कर गई मेरे अरमान सारे किल कर गई दिल का दा दिता नी तू चिल कर गई मेरे अरमान सारे किल कर गई तुझे आना रह चाहे खुशियां मना तुझे आना रह चाहे खुशियां मना चाहे गल गाले उते खफा हो खफा हो खफा हो जा दफा हो दफा हो जिंदगी जो मेरी दफा हो दफा हो जिंदगी